ini ayam dengan sos garlic orang ah, lagi ini sos istimewa Hi guys, Assalamualaikum Okay, setelah sekian lama kita tidak bersiaran Kali ni kita kembali ha, di bulan Ramadan Bila dah tiba bulan Ramadan ha, Macam biasalah Fast food pun tak nak ketinggalan Dengan menu-menu mereka Masa bulan Ramadan menu-menu comeback ha, Kalau menu MACD dah tentulah dengan foldover kan Sekarang kita ada chicken foldover dan juga beef foldover Okay, sebenarnya kan dah lama tak buat video So, kita akan makan dua ni tapi aku tak habiskan okay, Kita ada sedikit fries ha, Tinggal sikit je Okay chicken fallover bersama sos garlic Dan beef fallover ni bersama sos istimewa katanya Okay Tanpa buang masa mari kita makan Tapi sebelum tu jangan lupa untuk tekan butang like Dan juga subscribe Pada belum subscribe minta tolong subscribe dulu Okay kita baca doa dulu Bismillah Ini air dah cair dah air terbaru juga daripada cafe ada macam-macam ada beberapa jenis tak silap aku ada aku ambil ni apple pear sebab orang kata apple pear sedap so aku nak cuba kan hari ni okey bismillah rasa dia memang refreshing aku suka rasa dia memang sedap macam orang kata tapi aku tak boleh nak explain macam mana rasa dia tu apple tu rasalah juga tapi macam rasa buah pear tu lebih dekat apple pear Ayolah kita unboxing ya Tanpa buang masa Kita ada chicken untuk pun ada Bila beef all over Sebelum tu aku Nak ucapkan ha, Selamat Nyambut bulan Ramadan ha, Akhirnya kita bertemu kembali Dengan bulan Ramadan Pada tahun 2023 Semoga Ibadah kita diterima Ha gitu Okay Kita buka dulu ya Macam mana ni katanya buka ha, Buka ni ke macam mana? Aku rasa aku tak ikut lah kot dia punya ni instruction. Kita buka je natan terus. Poket. Okay, this one is sebab aku nak bagi korang nampak kan isi dalamannya. Ini adalah chicken fold over. Kalau tapi pegang berlawan tak tak apalah. Ha, kita letak macam ni. Baru nak meriah. Okay, seterusnya kita buka B folder. Okay. Sebelum bulan puasa dah keluar. Masih panas, aku panaskan tadi. Dalam dia ada dua keping uh, patty, di grill ayam atau daging. Lepas tu ada tomato, ada onion dan juga lettuce. Tu je lah. Okay. Ni yang seperti korang nampak ni memang besar ya korang Ni memang akan menjadi comot ya korang So minta maaf siap-siap Kita rasa yang ayam dulu okey Besarnya okay. Aku nak rasa sos garlic tu Memang kuat ya rasa garlic Aku tak tambah sos apa-apa ya Betulkan kedudukan ayam supaya adil dan sama Okay bismillahirrahmanirrahim so much. Okay lah, sedap daripada lah aku kombinasi sos tu dengan peti ayam tu. Aku nak tambah sos sekejap. Bismillah. sedap kak bila tambah sos macam lagi sedap. Hmm. Hmm. habiskan terus yang ni ke pakai yang ni dulu aku rasa macam dah habis ni tapi takut pula nanti dah tak larat nak rasa yang ni terasa sos dulu oh sos istimewa ni ada rasa pedas-pedas sikit kita habiskan yang ni dululah seriously nanti tak larat pula kan nak rasa depan dulu Okay, kita nak makan yang ni. ya beef pula okey korang. lempah ni lah kita cuba ini. Alamak tumpah-tumpah beef fold over. Bismillah. Aku prefer lagi yang, yang sos garlic ni Macam lagi better dari yang sos istimewa Lagi sedap lah Tapi kalau korang aku tak tahulah Kat orang kalah lain Rasa beef memang kuat Tapi macam tak. Aku tak suka sangat rasa dia punya sos tu Macam ada something yang macam mengganggu eh Aku tak tak sure apa Tapi tak apa kita makan ni dulu Ya Allah, ni pelempah Bismillah tomatnya weh. Hmm. Dua-dua tinggal half lagi, okey? Aku akan sambung makan di luar video lah Memang tak lah aku nak habiskan terus Mungkin boleh tapi risau akan muak dan muntah Perasaan ni korang dah tahu kan jawapannya aku pilih yang mana Pada aku, aku prefer lagi yang ayam dengan sos gari. Rasa tu macam lebih kena lah, kena. Macam lebih sedap lah berbanding yang daging dengan sos istimewa. Kalau daging dengan sos gari, I'm not sure macam mana tapi okey lah. Cuma aku tak suka satu rasa dekat sos tu macam rasa tu yang macam kuat, macam spoil kan. Macam mengganggu. Rasa daging tu okey je. Daging tu macam biasa lah, patty. Memang kuat lah rasa daging tu. Yang bezanya sos dengan patty je Pada aku ayam dengan sos gari lebih sedap. Ah, tapi kalau ayam dengan sos istimewa tak tahu lah pula kan. Hmm, sebab sos tu macam kurang. Ha. Kalau korang nak beli, korang boleh cuba. Pada aku, aku prefer yang ayam dengan sos garlic ni better. Air pun apple pear ni aku proof lah. Macam orang kat TikTok cakap kan, air dia sedap. Saya sedap. Okay, itu sahaja video aku untuk kali ni. Terima kasih pada yang sudah sudi menonton. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe pada yang belum subscribe. Jangan tolong subscribe. See you guys di next video. Jika ada kerajinan, maka kita jumpa lagi. Bye.